अल्लाम guys welcome back to the channel guys आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे वर्क करके पैसे कमा सकते हैं और मैं इस वीडियो में बाय प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं पिछले पाँच दिनों से फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कैसे कमा रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरे इतने सब्सक्राइबर्स तो नहीं हैं लेकिन मेरा एम है कि मेरी इस वीडियो पर कम अज़ कम भी सौ लाइक्स आएँ तो यार लाइक वाली घंटी ज़रूर प्रेस लाइक वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें मैं एक बात बताता चलूँ मैंने किसी से कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है कोई भी इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं कर रहा या मैंने किसी से पैसे नहीं लिए ये मैं वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि मेरी वजह से अगर किसी को मदद हो सकती है तो यार वो हो जाए तो आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है सुपर टास्कर सुपर टास्कर जो है वो पाकिस्तानी फ्री वेबसाइट है जिस पर अगर आपके पास कोई भी स्किल है स्किल मतलब आप मकैनिक हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क जानते हैं आप आप मतलब इनमें से कुछ भी आप क्लीनिंग है आप ग्राफिक डिज़ाइनर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप डिलीवरी बॉय हैं तो आप इस वेबसाइट पर काम करके आसानी से पैसे कमा सकते हैं अच्छा गाइज आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं एक है पोस्टर टास्क एक है अन मनी तो चूँकि मेरे पास तो कोई काम है नहीं कि मैं पोस्ट करूँ तो मैं तो अन मनी पर क्लिक करूँगा ठीक है अर्न मनी पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे या तो आपने लॉगिन करना है या आप साइन अप करें तो मेरा चूंकि अकाउंट बना हुआ है इसलिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा आप साथ ही देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आपको टास्क नज़र आ रहे हैं ठीक है पहला टास्क देखें कि आ रहा है A C installation rupees three fifty ठीक है इस तरह ये नीचे A C general service data recovery from memory card Windows ten install करवानी है ये सारे के सारे टास्क यहाँ पे शो हो रहे हैं ठीक है अब टास्क ये सिर्फ लाहौर के इर्द शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको अपनी लोकेशन के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है इसलिए मेरी लोकेशन के करीब करीब वाले टास्क शो हो रहे हैं अब मैं क्लिक करूँगा अन मनी पे क्लिक करूँगा उसके बाद मैं क्लिक करूँगा लॉग इन पे ठीक है मैंने सुपर टास्कर पर लॉग इन कर लिया हुआ अब लॉग इन करने के बाद मैं आपको तरीका बताऊँगा आप किसी भी प्रोजेक्ट पे कैसे बिड कर सकते हैं ठीक है जिस तरह लेफ्ट साइड पे आ रहे थे प्रोजेक्ट तो फॉर एग्जांपल मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे देखता हूँ वो प्रोजेक्ट जो किसी को साइन ना हुआ जैसे ये लैपटॉप की विलोड करवानी है ठीक है एक सैम्पल प्रोजेक्ट है देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई है कि प्रोजेक्ट है क्या क्या ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है कि एक्टिवेट करवानी है और हॉटस्पॉट का भी मसला है ठीक है ये यहाँ पे टास्क है तो इन लोगों ने पहले बिड की हुई है अब मैं यहाँ पर अपने ऑफर करूँगा कि मैं ये काम कितने में कर सकता हूँ ठीक है अब यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ सेवन हंड्रेड मिनिमम प्राइस है ठीक है उन्होंने लगाई आप इसे ज़्यादा में करना चाहते हैं सेवन हंड्रेड में करना चाहते हैं तो आप उसकी लगाएं अब देखें जैसे मैंने वन थाउजेंड लिखा यहाँ पे गया you will receive rupees eight hundred और बाकी टू हंड्रेड जो है वो सर्विस चार्जेस सुपर टास्क है आपके अकाउंट करेगा इसके बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है अपना प्रपोजल जो आप लिखना चाहते हैं ठीक है कि फॉर एग्जांपल नाम लिखो मेरा नाम ये है मैं इस इसमें एक्सपर्ट हूँ आपका काम हंड्रेड परसेंट हो जाएगा यहाँ पर आप टाइप करें उसके बाद एग्री पे क्लिक करें तो हो जाएगा ना भी टाइप करेंगे तो ठीक है लेकिन आप टाइप करें ताकि आपकी बिट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया अब ये देखें एक दो दोबारा कह रहा है कि टू हंड्रेड जो है वो सर्विस फीस होगी कि आप इसे एग्री करते हैं मैं सबमिट ऑफर पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी ऑफ़र जो है वो सबमिट हो चुकी हुई है ठीक है अब देखिएगा ज़रा ये देखिए जी मैंने अपनी ऑफ़र सबमिट की है जी वन थाउजेंड की मेरी ऑफ़र है आ, मैंने बाद में की है इसलिए मेरी लेट आ रही है बाकी उन्होंने पहले की हुई है इसलिए उनकी ऑप्शन जो है जो बिड है वो सबसे पहले आ रही है अब इसके साथ मैं आपको शो करूँगा अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो इस वेबसाइट पर प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो क्या है ये देखें आ, मैंने मेरे मेरा नाम आ रहा है मैंने इस पर क्लिक किया जी पब्लिक प्रोफाइल पे तो ये मेरी प्रोफाइल शो करेगी यहाँ पे ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है ठीक है उसके बाद ये देखें ये मुझे एक रिव्यू मिला हुआ है कि मैंने इन भाई का काम किया था सिंपल वीडियो एडिटिंग इसके अलावा मैंने इस वेबसाइट पर पाँच से छः प्रोजेक्ट कर चुका हूँ और वो पाँच से छः प्रोजेक्ट करने वाले जो लोग हैं जिनका मैंने प्रोजेक्ट किया वो मेरे परमानेंट क्लाइंट बन चुके हैं लेकिन मैंने चूँकि उनको इस वेबसाइट से बाईपास कर दिया होगा ठीक है आप इस वेबसाइट से बाईपास कर सकते हैं क्योंकि इस वेबसाइट पे आपके सर्विस चार्जेस बार बार कटते रहते हैं ठीक है तो आप चाहें तो आप क्लाइंट को बाईपास कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा कि आप इस वेबसाइट पे चैटिंग करते हुए किसी भी किसी किसी भी टास्कर के साथ काइंडली अपना फ़ोन नंबर ना एक्सचेंज कीजिएगा वरना ये वेबसाइट आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकती है ठीक है लेकिन वो तरीका जिसके थ्रू आप इस वेबसाइट को बाईपास कर सकते हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँ लेकिन इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि एक पाकिस्तानी फ्री लांसिंग की वेबसाइट के थ्रू आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई कंप्यूटर स्किल होना चाहिए आपके पास कोई भी स्किल है आप उसके थ्रू उस वेबसाइट पर पैसे कमा सकते हैं